Pada video sebelumnya drama update telah membahas terkait prediksi kehidupan Chon So Jin dan Ha Eng Byul berdasarkan spoiler yang tersebar di kalangan penggemar. Pada video kali ini drama update akan mencoba memprediksi tentang apa yang akan terjadi pada Sim Suryon dan Logan Lee selanjutnya. Apakah mereka akan berakhir bahagia dan menjalani kehidupan dengan baik? Pada video ini, drama update telah memprediksi jika Logan Lee akan menjadi direktur Chong A Group dan akan merubah nama Chong A Group menjadi Sol A Group. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung menonton videonya setelah menonton video ini. Setelah Logan Lee menjadi direktur Sol A Group, sepertinya Logan Lee akan melamar Sim Suryon dan menjalani kehidupan yang hangat dengan Sim Suryon. Namun hal ini tidak bisa dipastikan terjadi karena pada episode 12 sebelumnya, Sim Suryon telah membunuh Jo dan T dengan tangannya sendiri. Meskipun Sim Suryon melakukan hal itu karena sudah terlalu kesal dengan Jo dan T, namun Sim Suryon pasti akan tetap terkena kasus pembunuhan. Meskipun Sim Suryon tidak akan ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Sim Suryon tidak akan bisa hidup tenang setelah melakukan pembunuhan tersebut. Pasti akan ada rasa bersalah dalam hidupnya terutama kepada Sok Yung dan Sok Hun. Sim Suryon juga pada akhirnya menjadi seorang pembunuh, meskipun kita tahu jika Sim Suryon adalah sosok yang sangat anggun dan cantik. Seperti yang kita ketahui, polisi tidak akan berguna dalam drama Penthouse ini, jadi bisa dipastikan bahwa Sim Suryon tidak akan ditangkap oleh polisi setelah membunuh Joe Dante. Namun Sim Suryon tetap akan merasa bersalah dan memutuskan untuk hidup jauh dari perkotaan dan memilih menenangkan diri di tempat yang sepi. Dalam spoiler foto yang beredar, Logan Lee dan Sim Suryon terlihat berada di sebuah padang rumput dan tengah menikmati pemandangan yang sangat indah. Ini mungkin akan menjadi tempat untuk Sim Suryon menenangkan diri dan memulai hidup baru bersama Logan Lee. Jika diperhatikan, Sim Suryon terlihat berpenampilan seperti Na dengan rambut pendek sebahu. Sim Suryon kemungkinan akan memutuskan hidup sebagai Na setelah pembunuhan yang ia lakukan pada Joe Dante. Hal ini Sim Suryon lakukan untuk mendapatkan kekuatan lebih dan rasa percaya diri yang kuat. Karena seperti yang dikatakan Oh Yun Hee, Sim Suryon jauh terlihat lebih kuat dan keren ketika menjadi Na Egyo. Selain itu, Sim Suryon juga merasa jauh lebih kuat dan berani saat menjadi Na Egyo. Sebelumnya setelah kehilangan Oh Yun Hee, Sim Suryon memutuskan untuk menato punggungnya sama seperti Na Egyo. Jadi kemungkinan di akhir drama Penthouse, Sim Suryon akan memotong rambutnya dan hidup sebagai seorang Naegyo. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa bersalah dalam hidup Sim Suryon, karena jika menjadi Sim Suryon, ia akan selalu merasa bersalah dan tidak bisa melanjutkan hidup dengan baik. Jadi Sim Suryon mungkin akan menjalani hidup seperti Naegyo. Di samping itu juga pemotongan rambut ini dilakukan oleh Sim Suryon untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya serta untuk membuang masa lalu yang kelam dan penuh dengan masalah. Hal ini sama dengan Chon So Jin yang juga memotong rambutnya untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya.